Ինչքան վիճակդ վատը ասենք Հելը մի հետքան էլ պիտի դուբլեն Այնքան մեր անձանցորդներ կան ստե Հույսը պիտի գուգլեն Ավելի լավը մերն ես մենակ ասենք Թե կանքի սիրի պլասմաս է գուգլեն Ես կյանքս կտամ անում կեզ գիտես Այդ համեղ կուտեր, որ հավեսով կուտվեր Մենք շնչող դիակներ ենք արդեն Մենք ճանապար ենք, որ չեն արդեն Մեմ կյանքը մեկ ու մեջ գտա ինձ ու կործրեցի կեզ մեկը վերջը կտան ինձ կյանքի ռոպեները հաշվածը գտար ինձ մերած ինձ ասա ինձ հա, հա, հա։ Սատերը սրաններա Սուտը միշտ էլ պաշտում է չշտի տակը զրա Ես անդրել եմ իմ արժրուտը Ինձ ասա շպրտում եմ վարշը ուրդ է Չեմ ուզում մեկի վրա վարշը խուրդ Սիրում են չիմանան ու խոսան Ստեղ ճան սիրում իմանան ու խոսան Ստեղ սիրում են չիմանան ու խոսան Ախր ես լուր եմ մնում որ ինձ լսես Թեկուզ դարնամ ոխիր բայց դու չմրսես Եգոյիս չեմ նվիրում եմ ծավս կեզ Կթաղ եմ ողում հոգումս չեմ թաղի կեզ Ախր ես լուր եմ մնում որ ինձ լսես пишем на виру мен в Саваскес Касае много, много мъжчем тази